ከስር በምህረት እንዲፈቱ የተወሰነላቸው አንደኛ አቶ ስብሃት ነጋ፣ ሁለተኛ ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ፣ ሶስተኛ አቶ አባይ ወልዱ፣ አራተኛ አቶ አባዲ ዘሙ፣ አምስተኛ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር እንዲሁም አቶ ኪሮስ አጎስ፣ ስድስተኛ አቶ ጀዋር መሐመድና በእርሱ መዝገብ የተከሰሱ ሁሉ፣ ሰባተኛ አቶ እስክንድር ነጋና በእርሱ መዝገብ የተከሰሱ ሁሉ ከስር እንዲፈቱ ተወስኗል። የመንግስት ኮሚኒኬ ሰላም እንዴት ናችሁ? የመድሄል ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? በባለፈው ቪዲዮ በሰጣችሁኝ comment፣ like፣ share በጣም አመሰግናለሁ። thank you በጣም ለሁላችሁም አመሰግናለሁ፣ ለቤተሰቦቼ ከዚህ በላይ እንድሰራ እንድበረታታ ለምታረጉኝ ሁሉ አመሰግናለሁ። በዛሬ ቪዲዮ በቅርቡ በምህረት የተፈቱትን ጃዋርና እስክንድር ነጋን ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ሲፈቱ እንዴት ነው ያለው የአቀባበል ድባብ የሚለውን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እነሱን ቪዲዮዎች አብረን እናያለን። ኩኑ ጀዌን ኩኑቲ አስኬሰ ጅራ ከራ ከነ በና እንስሶቼን አመርትኑ አቹ መዳበዳ ቦጋል ሂድ ሱፍ አንድ ትንሽ ያዛርጉ ጀወይን ኩኑቲ ከራ ከነ በና ከፈት አርጉ እዚህ ጋር በቃ ሽሽ شوية بني بني سيري ولك ግባ ግባ። ይሄን መስኮት ክፈትልኝ፣ ይሄን መስኮት ክፈትልኝ። ጥበቃው የሚገርም ጥበቃ ነው። ለእኔ ራስ ማስቀደም አለብን። ከምንም በላይ ለፈጣሪ ክብር፣ ለፈጣሪ ክብር ከኋላ ያለው ክብር አንዲት ኢትዮጵያ ብለው ኢትዮጵያ አትፈርስም ብለው በግንባር መስዋዕት ለሆኑት ህይወት ለከፈሉት ክብር ከነሱ ቀጥሎ አሁንም እኛ አይደለም፣ ከነሱ ቀጥሎ አካላቸው ለጎደሉ ክብር ይድረሳቸው። እነሱ ውለታ አለብን፣ ውለታ አለብን። ቤተሰቦቻቸው ተበትለው እንዳይቀሩ ይሄን አደራ መጠበቅ አለብን። ይሄ በጣም በጣም በጣም ትልቅ መልእክት ነው። ዝም ብሎ በባዶ መሆን የለበትም መስዋዕትነታቸው። ከነሱ በኋላ ከነሱ በኋላ ክብር ደግሞ ለኛ አይደለም። በነገራችን ላይ ከነሱ በኋላ ያለው ክብር በዚህ ደቂቃ ላይ በዚህ ደቂቃ ላይ በየግንባሩ አንዲት ኢትዮጵያ ብለው ኢትዮጵያ አትፈርስም ብለው አለንልሽ፣ ኢትዮጵያ አለንልሽ። ሌላ በየግንባሩ ላሉት ክብር ይድረሳቸው እና ጭብጭብ ሁለቱም የፖለቲካ ሊቃን እንደሚፈቱ ብዙ ሰው expect ያደረግ ነበረ። በዚህ ግን በዚህ ቀን የተባለ ነገር ስላልነበረ ያው አቀባበላቸው በዚህ መንገድ ሆኗል። ሆኖም በአጋጣሚ ቢሆንም የተደረገው አቀባበል በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ የሚል ነበረ። እንኳንም ተፈቱ። ማንም ሰው እስር ላይ የሚያሳልፈው ነገር በጣም ያሳዝናል እና እንኳንም ተፈቱ። ደስ ብሎኛል። ቪዲዮዬን like፣ share፣ comment ማድረጋችሁን አትርሱ። በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ ጃዋር ለመጡት እንግዶቹ ሰላምታ ሲያደርግ ምንም አይነት ያው ተገልጧል። እስካሁን ድረስ ምንም አይነት interview ምንም አይነት መግለጫ እንትን አልሰጠም እና በዚህኛው ቪዲዮ ለመጡት እንግዶቹ ሰላምታ ሲያቀርብ ነው እና አብረን እንከታተል። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ እስክንድር ነጋ እኛ በፍጹም ምህረት የተደረገልን ጠይቀን አይደለም፣ ምህረት አድርጉልን ብለን ጠይቀን አይደለም፣ ምህረት የተደረገልን ምንም የፈረምነው ነገር የለም ይላል። እስቲ የምፈታው የሚጠራኝ ከእስር ቤት መወጣው የገና ሰሞን ነው። ዩኒፎርም የለበሱ መደበኛ ፖሊሶች አሉ። ከመካከላቸው ሁለቱ ባለስልጣኖቹ ከዛ የሚጠቁሙ ልጆች የሚጠቁሙ ሲቪል የለበሱ አሉ፣ ዩኒፎርም የለበሱ አሉ። በኋላ ሽንት ቤት ጋር ብቅ ስል አንዱ ፌደራል ፖሊስ ቆሟል። እዛ አሳያቸው። ሆን ግን ሲመጣ ሲያይ በድብደባ ነው የጀመረው። በምህረት በይቅርታ የሚወጡት መንግስት ይቅርታ አድርጎላቸው ነው የሚል ዜና ተነግሮ ነበር። ነጭ ውሸት ነው። ይቅርታ ጠይቀን ምህረት እነሱ እነ እስክንድር በምን ሁኔታ ተፈቱ ነው ሊባል የሚችለው? ምንድ ነው የተነገራቸው ነገር አለ? ጠቅላይ ሚኒስትሩን አናግረናቸዋል። አናግረናቸው እሳቸው እንደተታሰሩ አይፈልጉም፣ ግን እጅ የታሰረ ነው አሉ።